ne Kardeş Serkan İzgon'u clutch it ya. Şey bol. <laughs> ne kadar eğlenceli bir şey. Let's go my brothers. Ay vursa da bitsem bunu koyayım ya. Midrash deyip ölelim hepiniz ya. Adamı görünce korkuya bilmiyorum. Buradalar Berkan abi. Dört var. Adam çözmüyor zaten. Oh yeah Serkan. Adam senin götünü. Umarım ki. Git lan git.